ما لا يرى فلا فلا حرج عليه في أن يدخل على أهل البيت بإذنهم يدخل على ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم هذا شو هذا مقدمة يعني فشي مهم وخطير يعني جاية مقدمة هواي مهمة اللي حكم حكم يعني مهم شنو الحكم أن تأكلوا من بيوتكم يعني حلال تأكل من بيوتكم